百秋武道具店の動画 こんにちは、百種ブログでのです。きますか今日は手のひらにできた豆の話をします。まあ豆って痛いんだけど、その豆が手のひらのどこにできるかによって、竹刀が正しく握れてるか、それがわかるんです。うわー。 そしてまずは正しい竹刀の握り方のおさらいなんだけど、こういう風にドラえもんの手10本の指で竹刀を握ってしまうとダメなんだよね。正しい竹刀の握り方っていうのは、右手は軽くしておいて、左手でまずは操作するんだよね。左手中心で、左手のどの指かというと、特に小指、薬指、中指、この辺り。この3本、2本、この小指、薬指、この辺り2本3本でしっかり持ちます。ここが緩んじゃ絶対ダメと。そして、今度右手はという と、左手に比べて軽く握るんだけど、こういう風に親指側、人差し指側、両方つばにくっつくとダメなんだよね。人差し指側はつばにくっつくんだけど、親指側はここに隙間、指2本の隙間を開けましょうと。これで正しく握れました。 まずは右手に豆ができるか、左手に豆ができるかっていう話があります。右手にばっかり豆ができてる人、それはもしかしたら、こういう風に右手で竹刀を操作してる可能性が非常に高いです。剣道っていうのは基本的に左手に多く豆ができます。もちろんその理由は、竹刀をまっすぐ振ろうと思ったら、すべて左手中心に行うからですよね。じゃあ左手のどこに豆ができたらいいかというと、えー、これね、これね、えー、 左手、左手、ね、左手です。左手です。はい、これ爪。はい、これ肉球だよね。こんな感じかな。はい、左手の小指、薬指。この辺にできると一番、てかこうわかんないな。これじゃわかんない。やっぱり人間の手でいこう。えー、人間の手で言うと、えこれがまあ左手であると。で、えー、まあこうなってるのかな。まず、えー、左手でできてほしい豆の場所っていうのは、小指の付け根と薬指の付け根。この辺りなんです。 まあ、もしかしたら中指もちょっとあるかもしれないここが一番、えー、大きい豆ができますだんだんこういうこういう感じこの辺に豆ができてるっていうことは正しく竹刀が逃げてるってことですでもう一つ豆ができる場所っていうのがここなんですよねこの真ん中あたりこの辺は塚が竹刀の塚が手のひらに当たる部分でここにも豆ができやすいです そして反対に豆ができてほしくないっていうのはこの辺ですねこの辺人差し指の付け根、え中指の付け根、えこの辺メインで穴が開いてしまうもしくはこの人差し指のこの辺こっちの側面この辺に豆ができてしまう人っていうのは要注意です竹刀がうまく使えてない可能性があります あとは竹刀を握り込む力の具合ですね。右手は生卵を持つぐらい。左手は傘を持つぐらいって言われてます。生卵と傘。生卵と傘持って手に豆できないでしょそれぐらいで軽く楽に持ってあげてください。 じゃあ実際手に豆ができてしまったらどうしよう痛いよね最初特にびっくりするよね小学生だったらでも剣道の世界では豆は当たり前だからそれぐらいじゃ稽古なかなかね休ませてもらえないと思うんだよねへえそうなんだ剣道って豆ができても休めないんだそうなんだよね実際はもう絆創膏貼るとか絆創膏貼っても剥がれちゃうからテーピングするとかして痛くないようにできるだけして稽古します